İkinci dereceden denklem kullanarak 0 eşittir eksi 7q kare artı 2q artı 9 denklemini çözelim. Şimdi bütün ikinci dereceden denklemlerde yazacağım bu formül kullanılır. 0'ı sol tarafa koyarız. 0 eşittir ax kare artı bx artı c olur. Genelde bilinmeyenimiz x ile gösterilir ama bu soruda bize q verilmiş. İkinci dereceden denklemlerle ilgili bilmeniz gereken şey şudur. Eğer bu formattaki ikinci dereceden denkleme sahipseniz, bu denklemin köklerini bulmak için yazmanız gereken formül budur. x eşittir, eksi b artı eksi karekök içinde b kare eksi 4ac ifadesi bölü 2a. Bu denklemin sonucunda iki cevap elde edersiniz. Çünkü karekökün bir pozitif bir de negatif olduğu iki ayrı sonucumuz var. Yani bu denklemin iki kökü var. Elimizdeki ikinci dereceden denkleme bakacak olursak, denklemimizi bu formüle uydurmayı deneyelim. Burada x'lerle değil, q'larla çalışıyoruz ama bu bir fark yaratmaz. İsterseniz x de olabilirler. Eğer bakarsak, eksi 7 a'ya denk geliyor. Bu bizim a'mız. İkinci derece terimin katsayısı. 2 de b'ye denk geliyor. Bu da birinci derece terimin katsayısı, 9 ise c'ye denk geliyor. Yani denklemin sabiti. Tamam, şimdi bu sayıları formülümüze yerleştirelim. Bunu yaptığımızda ikinci derece denklemimizin köklerini, yani q'nun alabileceği değerleri göreceğiz. q eşittir. Eksi b, yani eksi 2, artı, eksi kök içinde b'nin karesi, yani 2'nin karesi, eksi 4 çarpı eksi 7 çarpı c yani 9. Ve bütün bu ifadeyi de 2a'ya böleceğiz. 2 çarpı eksi 7. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu ifadeyi çözmek. Bu denklem eşittir. Bakalım. Bu kısım eksi 2 artı eksi kök içinde 2'nin karesi yani 4 eder. Bu kısma bakarsak eksi 4 ile eksi 7'nin işaretleri artı yapar. 4 çarpı 9, 36 eder. 7 çarpı 36 da bakalım 6 kere 7, 42. 42'nin ikisi elde var. 4, 3 kere 7, 21 artı 4 eşittir 25. Yani bu kısımda 252'ye eşitmiş. Dikkat edin, eksi 7'nin işaretiyle eksi 4'ün işareti bize artı verdi. Bu yüzden negatif değil, pozitif 252'miz var. Ve burada paydamız 2 çarpı eksi 7'den eksi 14'e eşit olacak. Peki bu ne eşit oluyor? Elimizde eksi 2 artı eksi kök içinde 256 var. Bir de bölü eksi 14. 256'nın karekökü nedir? 16'dır. Hemen kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu 16 kere 16. Bu yüzden de 256'nın karekökü 16'dır. Yani biz bunu eksi 2 artı 16 bölü eksi 14 olarak tekrar yazabiliriz. Ya da eksi 2 eksi 16 bölü eksi 14 de diyebiliriz değil mi? Bu işaret artı veya eksi anlamına gelir. Yani işaretteki artı, buradaki artı ve işaretteki eksi de buradaki eksidir. Eğer orada bir eksiniz varsa, o eksi de buradaki eksinin ta kendisi. Şimdi sadece bu iki kesri çözmemiz gerek. Eksi 2 artı 16, 14 eder. Bunu eksi 14'e bölersek, eksi 1 olur. Q, eksi 1'e eşit olabilir. Ya da eksi 2 eksi 16, eksi 18 eder. Bölü eksi 14, 18 bölü 14 eder. Eksiler birbirini götürür ve bu da 9 bölü 7'ye eşit olur. Yani Q, ya eksi 1 ya da 9 bölü 7'ye eşit olabilir. Sonuçların doğruluğunu isterseniz test edebilirsiniz. Bulduğumuz q değerlerini orijinal denklemin içine yerleştirip, denklemin eşitliği sağlayıp sağlamadığına bakabilirsiniz. Hatta ilk bulduğumuz değeri kullanıp deneyelim. Eğer q'yu eksi 1 olarak alırsak, eksi 7 çarpı eksi 1'in karesi, yani eksi 7 çarpı 1'den eşittir eksi 7 olur. Değil mi? Eksi 1 çarpı 2, eksi 2 eder. Artı 9 da 7'ye eşittir. Eksi 7 artı 7. Evet, gerçekten de q eksi 1 olunca denklem 0'a eşitleniyormuş. O zaman bu cevap doğru. 9 bölü 7'yi de siz kontrol edin.